på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Som ni ser så vräker det ner här uppe i Norrbotten. Det har väl kommit en 20 centimeter bara på två timmar. Det är häftigt. Det blåser och eh, är minus 11 grader. Så det är inte sånt roligt väder att vara ute i heller. Jag tänkte bara göra en liten snabb update vad som händer. Och nu har det varit väldigt lugnt de här dagarna. Jag börjar gå igenom utrustningen och ska göra en låda för det jag ska ut nu i vår. Så det kommer jag visa er sen vad jag kommer ta med mig. Jag kommer inte lasta så mycket men det nödvändigaste som man kan behöva för en natt ute. Så det var allt för den här gången och eh, så ses vi snart igen. Ha det bäst! Hej då!